un poco lungo col telefono carica la batteria Vai, vai. vado avanti così Padre nostro che sei nei cieli santificato il tuo nome venga il tuo in sia fatta la tua volontà in cielo Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Principio nel completo, con l'ammendo. Sì, sì, Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Pensiamo alla via della croce che ha percorso Gesù, la via Crucis. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. grazie te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù